Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La Cuisine de Sophie. Donc aujourd'hui nous allons faire une recette toute simple de courge au four. Donc vous allez commencer par préchauffer votre four à 210 degrés, puis vous épluchez et videz vos courges comme ceci et vous les coupez en petits cubes. Ensuite on va les assaisonner. Donc moi j'assaisonne avec de l'huile d'olive, mais si vous préférez une autre huile, huile de tournesol ou végétale, comme vous le souhaitez. Et ensuite donc assaisonner avec du sel et du poivre. Donc pareil, pour euh, sel et poivre, euh, c'est selon votre goût. Hein. Vous pouvez faire comme je l'ai fait si vous le souhaitez. Mais euh, voilà, faites plus ou moins en fonction de ce que vous préférez. Puis mélangez bien que tous les morceaux prennent l'assaisonnement. Ensuite, vous étalez qu'ils ne soient pas tous les uns sur les autres. Et vous allez faire cuire donc pour 25 à 30 minutes, cuisson à surveiller. Vos courges seront prêtes en fait quand vous pouvez passer une fourchette à l'intérieur sans problème.